сәлем достар сіздермен бүгін дамские пальчики тортын пісірайық бір жарым стакан суға 150 грамм май бір шым-шым тұз және 15 грамм қант салып араластырамыз қайнаған соң 150 грамм ұн салып жақсылап араластырамыз астында осындай қабық пайда болғанша жақсылап араластырып отырамыз қамырды басқа ыдысқа орналастырып салқындаған соң 3 немесе 4 жұмыртқа салып жақсылап миксерлейміз осылайша пергамент қағазына орналастырып шығамыз 20 минут 220 градуста және 10 минуттай 180 градуста пісіреміз енді крем дайындайық 33% сливкеге қант ұнтағын қосып ақырын жылдамдықтан бастап қатайта отырып миксерлейміз ыдысымыз шыңғыл әрі құрғақ болуы керек міне біздің профитроли дайын енді жаңағы дайын кремімізге әрқайсысын матырып отырып осылай торт жинаймыз бетін өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады міне мен секілді шоколадпен бетіне гранат немесе осындай шие орналастырсаңыз болады